Hai, selamat datang di Slot Gacor Indonesia Atau bisa disebut Slot Gacor IDM Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bosku baik, semoga kalian dimanapun kalian berada selalu sehat dan dilindungi oleh yang maha kuasa ya bosku jangan lupa kita juga harus berdoa untuk diberikan keberuntungan juga ya bosku ya siapa tahu Dewi Fortuna lebih cepat datang ke kita ya kalau kita berdoa tapi nggak lupa gue ingetin lagi ya game ini hanya untuk yang 18 plus ke atas ya bosku bagi yang bagi kalian yang belum sampai 18 tahun ke atas belum boleh ya bosku karena ini game yang penuh resiko dan penuh emosional ya bosku kalau kalian mau lihat-lihat aja silahkan boleh ya bosku lihat aja siapa tahu ini menghibur kalian karena tujuanku membuat video ini juga emang hanya untuk menghibur ya bosku ya jangan jadikan game ini sebagai sumber mata pencaharian atau menjadi pekerjaan ya bosku ya main game ini adalah untuk memberikan hiburan kepada kita setiap harinya ya mengisi waktu luang mengisi waktu sepi di antara dinginnya hari yang tanpa hadirnya seorang kekasih anjay seorangnya kekasih puitis banget gue tuh main banget gue jadi puitis ya bosku oke lanjut aja bosku bagi kalian yang mau tahu tentang link RTP link daftar di situs yang gue mainin ini link grup WA yang gue sering bilang itu langsung aja cekidot cekitrot ke tentang channel gue ya bosku langsung di tentang channel udah gue taruh semua linknya lengkap di sana ya bosku link RTP link untuk daftar di grup untuk eh, daftar di grup untuk daftar di situs gacor yang gue mainin ini dan untuk daftar untuk masuk ke grup yang gue bilang itu ya langsung aja cek trot bosku langsung cek trot ke tempat channel bisa lengkap banget ya bosku atau bisa cek-cek juga di kolom komentar nanti gua taruh link untuk daftar grup di eh untuk daftar grup untuk masuk ke grup WA kita ya bosku ya kayaknya daftar daftar daftar bu ya ya malu lah karena kita kan sering deposit ya gue udah sering banget coba uh mantap sensasional bosku mantap sekali Islam nasional langsung bosku baru kita baik puluh ribu perak langsung dikasih sensasional ya, mantap sekali ya bosku langsung dikasih sensasional oke bosku udah terbukti ya kalau game dan website yang gue mainin ini lagi gacor-gacornya bosku lagi gacor-gacornya gacor sekali bosku pokoknya mantap sekali jus Marco jus tomar Marco ya bosku ya nice banget bosku nice banget Oke mantap sekali ya 65 ribu ya bosku Di spin ke 9 langsung dapat 65 ribu Nice banget baru awal-awal Ih mantap Yoi Yoi tambahin lagi bomnya Oke segitu aja udah cukup ya bosku ribu sensasional lagi bosku Gila nggak bisa-bisa sensasionalnya bosku walaupun cuma ribu tapi sudah sensasional bosku karena ya kita mainnya di bed-bed receh aja bosku jangan di bed bed gede ya, bosku mau modal receh ya bosku ya gue males untuk depo lagi ya gue deponya di di ini aja lah di sini aja nih deponya sekali aja depo langsung aja langsung di bosku ya langsung sisain ya dari kita withdraw sisain buat main besok sisain buat main besok jangan kita depo terus ya depo sekali withdrawnya lima kali kalau bisa ya kalau rungkat lah kalau depo depo lagi kalau rungkat aja kalau nggak rungkat ya jangan depo ya bosku oh, alright bosku mantap sekali ya bosku ya uh boomnya bosku nice mantap sekali bosku oke gila 20 ribu ya saya ingat pecahin cuma seribu jadi cuma dapat puluh ribu bosku <clears throat> nggak apa-apa bosku nice banget ya lu lihat sendiri udah dapat 100 ribu udah kali dua kali tiga modal dari modal awalnya bosku ya mantap sekali bosku oh my bosku mantap sekali sensasional bosku auto sensasional bosku dan mungkin gak usah sama kita itu masih ada empat lagi ya Gue dinikmatin aja dulu bosku diperhatikan pola-pola gacornya ya jangan sampai ketinggalan pola-pola gacornya jangan lupa like like komen dan subscribe juga ya bosku like yang sebanyak-banyaknya komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar lu bisa tanya apapun tentang permainan game ini ke gue ya bosku bisa langsung di kolom komentar atau bisa juga di grup WA ya bosku nah pecah pisangnya oke mantap oke udah kita langsung coba al ini yang beli 200 ya 200 120 al in lagi ya al in lah ya kan cuman bisa segitu ya kalau bisa 240 juga udah gue beli 240 kita coba al in aja biar cepet ya bosku biar kita dapat yang mantap nih mantap sekali uh langsung auto sensasional lah bosku pecahnya mantap ya bosku ya langsung bomnya juga dapat 10 jadinya 5 tambah 5 bosku mantap sekali auto sensasional bosku jangan di skip skip ya bosku ya auto sensasionalnya sensasionalnya jangan di skip skip alright bosku mantap kali lima bomnya pisang meleduk pisangnya oke permen biru ya wih dapet bosku kita dapet tambahan free spin lima lagi bosku nice oke kita santri santri dulu ya semoga aja udah belum di 10 nggak pecah bosku parah ini yo eh anggur mantap ini dia jadi kali 18 nih tambahin lagi bomnya 3 bosku Oke ini auto sensasional pasti sudah pasti ini sensasional yoi Nice banget Oke alright yoi 93 ribu ya bosku 4000 kali 18 Eh 18 ya Oh lebih cuy 21 Bomnya 21 jadi tadi Oke okay, bro Jangan lupa like-like-nya ya Harus di like Like sebanyak-banyaknya bosku Komen juga apapun yang kalian komenin Silahkan bebas ya bosku Yang mau komen negatif, positif Atau mau komen apapun ya Yang gak jelas pun terserah Yang penting komen aja bosku ya Uh Anjir keliru gue nggak connect lu Ayo tambah lagi, tambah lagi, free spinnya tambahin lagi semongko nice semongko oke bosku bomnya banjir ya percaya bomnya mega yongsky yongsky dapat mega kita bosku Oke kayaknya kita WD aja ya udah dapat hampir 400 ya bosku Jangan lupa like, like, komen, dan subscribe-nya ya bosku Kita ketemu lagi di konten selanjutnya See you guys, bye-bye Alright, goodbye